Na csőztök gyerekek! Ma a Demented, Demented, Demented Terminátorra fogunk harcolni. Először Kill, Monster, aztán No, Rape. Lehet, hogy pisztolyjal fogunk. El is raktam. meg kell. Gyerekek. Ahogyan lőtt abba a danetroppantos videóba. Ez nem clusterfuck videó, úgyhogy most elfelesztöltve ez a halat. anyámat. Már gondolom valaki azt hiszi, hogy én vagyok a készítő, de nem én vagyok, csak én vagy, nem én vagy, de én vagyok a de hogy én vagyok a készítő gyerekek. nem én vagyok a készítő, Átadok pár kódot és új kódokat. Legendás kardinál finalból. Nem Nemesis Cardinal ilyenek. A negyedik áprilisi trép az volt. Mondjuk leengedhet tölteni a szervert, csak azt a inzsénáciát nem. Az a buzi gyerekek. Föl voltak a szerveren egyen, nem tudom, van nekik, hogyan töltötte le. a black hole. Hello, Dennis, Rocky, Clooney. A neveké. Megöltük, ezt nem hiszem el. Ő szerint ő könnyebb, mint a... Ezért túl benne a koordinál meg a szájbeldémasokkal. Akkor gyerekek, akkor Simon Cardinál. harcoljunk még ebből a videóba. Miket lő? Vagyis miket mond ez a... csinálni, ilyet nem is miért csinálni. Ilyet nem kéne csinálni. Ne hát, kell csinálni ezt. mais coisa? mas coisa. Essa magnésio tá trazer traseira. Ő nagyon nehéz gyerekek. Én még nem is hallottam. Várj. Járonét adott. Akkor még egy Cyber Az a Annihilátor, nem Cyber Oda kell hozzá egy jó fegyvert. Ki velem ez is. Itt kell nem ez is. Ez nagyon ideális fegyver. Nagy kékű hajom meg. És sárga, ha meg oké. Okay. Ez ki? Barát. Hát nem rakott le barátot. Hát barátot még nem is láttam, hogy rak le. Ez a pénizé. I see you. Mit ez a rá? Mennyi hp van ennek? Ez nem is Cyber Demon. Ez elvette tőlem a idékráfot. Ez az meg valami neki van. A fasz. Átkozunk egyszer fekete látást Akkor szóval szállva elvegyünk.